sou caseiro, não sou fogo, sou gelo Não gosto de cachaça, só água Não gosto de tragar, vai que só de mulher Eu pego no pé, aperto a mão E dou um beijo no rosto das irmãs Qual é meu nome? Daniel Eu gosto da vida, não trabalho do dia Dou boa noite, bom dia Para os amigos da vila não gosto de bandidão, eu ando a pé, tenho espaço de mané, mas comparo patrocinador, não é possível fazer negócio de impostor. Tô tão angustiado, estou direto no corpo e as músicas que eu escuto Eu como um cigarro, espero um salário alto Daniel Eu cuido da família, eu tenho um estudo Sei que já estou construindo meu futuro Mas ainda não ponho carrego no meu currículo Daniel é? Eu conheço o pagode, café de forró e camarotes é só ficou sozinho, sempre vou na boate do Bora Bora Ganhando é, é, é. virou super-herói do tipo que constrói O céu não corrói, sou mais forte que os nomes que com a voz sou caseiro, é não sou seu do gelo Não gosto de que achar eu sou alto Não gosto de trazer que todo mundo é Me pega no pé, até tua mão Então um beijo no rosto das irmãs Qual é meu nome? Daniel Eu gosto da vida, não trabalho de dia Do boa noite, bom dia Pra os amigos da vila Não gosto de bandidão, eu ando a pé Tenho os de Zé Mané faz patrocinador, não é possível fazer negócio com setor. Eu canto soco, todos gostam do corpo, minhas músicas eu escuto. Eu fumo um cigarro, eu espero um salário alto. Daniel, é, é, é. eu cuido da família, não tenho estudo, já sei que estou construindo meu futuro. Mas ainda não tenho, tá no meu currículo. Daniel, de forró e camarote Mas quando estou é sozinho eu sempre vou na boate do Guarabara Daniel Virei é super-herói do tipo que constrói Eu não forró, sou mais forte que os manos que a voz Daniel